Nabi sebut ketika haji wada' Hendaklah orang yang hadir di kalangan kamu pada hari ini tulis sapa kepada orang haraib. Maknanya orang yang duduk dalam hitkan yang aku duduk kecil aku duduk besar semua ni tulus lah kepada orang yang tak mari. Orang yang tak hak tak ada duduk dalam hitkan. Alhamdulillah. Sebab tu ajaran Nabi, ajaran Allah ni masih duduk cerah supaya dengan roye yang tak kelabu walaupun sikit beribu tahun dah pun masih lagi duk cerak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان ربك مهلك القرى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها <clears throat> وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة ثم هو يوم القيامة من المحضرين Ayat 59 sampai 91 suratul Qasas. Walaupun Eh, cerita ayat ni masih lagi duk, duk ada selepas daripada ni. Allah Taala firman dalam ayat 59 ni saya baca dah kemarin. Baca sekali lagi dan tidaklah menjadi kebi kebiasaan eh, Tuhanmu membinasakan mana-mana negeri sebelum ia mengutuskan ke ibu negeri itu seorang rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami kami membinasakan mana-mana negeri mereka setelah penduduknya berlaku zalim. Ayat ini jelas. Allah beri amarah kepada kita. Allah tidak binasa mana-mana negeri sehingga dia utuskan dulu. Hatta dulu Rasul hidup royak mengajar, beri amarah kepada orang yang duduk di negeri itu. Tepat itu tak ikut juga, tak dengar juga, degil juga, zalim juga, barulah Allah Ta'ala buat turun bala. Umumnya, manusia dari zaman ke zaman, sehingga siapa ke akhir Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala hatta berlaku Rasul-Rasul kepada setiap kaum. Tuhai rakyat lila ayat lain, Likulli ummatir Rasul, setiap umat adanya rasul jadi ambil daripada dalil itulah nunjuk katanya setiap kaum manusia sebelum daripada Nabi Muhammad semuanya ada rasul cuma lama tak lama. kaum tu duduk di mana lepas tu bahasa gapo setiap rasul tu guna bahasa kaum tu sendiri Bukan kena guna lam orang terjemuh dak. Sebab tu hari ayat di dalam surah Ibrahim bilisani qaumi. Dengan bahasa kaum dia. Sebab tu rasul ni bukan di kalangan orang Arab saja dak. Bani Israel lah paling ramai sekali rasul-rasul yang diutus ataupun yang dilatih untuk beri amaran kepada kaum dia. Tapi banyak juga Bani Israel yang membunuh rasul-rasul mereka. Bunuh pula, bunuh dengan sangat zalim. Itulah Allah Taala waktu turun bala, patu nen sekali lagi. Wa ma kunna muhlikil qura wa ahl illa wa ahluha zalimun. Tu katanya tidak kami tidak men, apa ni Eh, tidak menjadi kebiasaan eh, kami membinasakan mana-mana negeri Melaka setelah penduduknya berlaku zalim. Banyak maksiat. Buat gotu, buat gonisia malam, lepas tu tak dengar ajaran agama. Tak si taubat, tak si istighfar. Inilah menyebabkan Allah Ta'ala waktu turun bala. Nabi Muhammad SAW pun begitu juga. Jadi Rasul yang terakhir lepas tu ajaran nabi ni meliputi semua setiap orang di atas muka dunia siapakah hari kiamat sebab itulah nabi ada sebut di dalam satu hadis bu'istu ilal ahmari wal aswadi aku dibangkit jadi rasul kepada semua manusia sama ada kulit merah dan kulit hitam Kulit merah arti di sini Maknanya termasuknya kulit putih, kelabu Ikutlah warna gapa pun Manusia yang lebih kurang ni ya. Itulah Allah Ta'ala apa ni Nabi Yin Yan katanya Dia adalah seorang rasul Untuk semua manusia Sampakah hari kiamat Maka kita pada hari ni pun Kena pakat-pakat terima Katanya walaupun rasul, Nabi Tidak ada depan kita Tapi ajaran Nabi ajaran Allah masih lagi dibaca, dihurai, di apa disebar oleh ulama-ulama. Orang-orang yang ada ilmu pakat sebar, pakat royak sebab orang ada ilmu tu dia terima saka daripada nabi. Al ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama ni adalah orang yang terima saka daripada nabi maka dia tolong sebar, tolong royak mengikut qada masing-masing. Kalau nak katanya sama dengan Nabi, maqam Nabi, memang tak sama dah. Orang alim mana nak sama dengan Nabi? Ya tak sama. Tapi mengikut power masing-masing. Palang masing-masing yang ada pada orang alim tu, orang alim ni. Maka dia wajib kena sebar ilmu. Sebab Nabi pun besar. Musapakalah daripada aku walaupun suayak. Suayak di sini bukan arti suayak kera'ah saja dah. Maknanya ajaran yang ada di dalam Islam mutulu-tulu safalah tulu-tulu royak. Supaya dengan Nabi besar kepada sahabat pada zaman itu fal yuballigh ah, apa ni? Uh, Allahumma salli ala Muhammad. Tanya. Nabi sebut ketika haji wada hendaklah orang yang hadir di kalangan kamu pada hari ini tulus sapa kepada orang haraib. Maknanya orang yang duduk dalam hipkan yang aku duk kecil aku duk besar semua ni tolong besarlah kepada orang yang tak mari. Orang yang tak hok tak ada duduk dalam hipkan. Alhamdulillah. Sebab tu ajaran Nabi, ajaran Allah ni masih duk ceroh. Serupa dengan royal yang tak kelabu walaupun sikit. Beribu tahun dah pun masih lagi duk cerak. Tafsir-tafsir yang dibuat apa okay tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama pada zaman dahulu yang setengah-setengah ahli sejarah ayat katanya orang yang tulis tafsir mula-mula iaitu Imam At-Tabari dialah orang yang tulis tafsir mula-mula ambil hadis hurai ayat Quran ambil Quran hurai Quran lepas tu tersebarnya penuh wayak kau, kau duk, ada tafsir tu tafsir ni sebab tu maka dia nen kok tu setengah-setengah ulama yang nen di bahasa setengah-setengah nen di fiqh dan sebagainya seperti Imam Al-Qurtubi ha, tu. tulis di mana tu tulis di Spain tu Imam Qurtubah di Spain ketika Islam siapa di Spain seorang ulama gitu tulis tafsir masya-Allah tulis ngatangi zaman zaman dahulu tak namanya tafsir Al-Qurtubi. Masya Allah. Sampakah hari ini kita boleh menerima kebaikan daripada ulama-ulama yang sebar ajari Allah. Naknya ke apa tu? Nak jadi semua setiap orang pakai alim, pakai reti, pakai peher, pakai amal, pakai takwa, pakai akhlak mulia, jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Hidup di dunia, sampai ke akhirat. Nak apa tu. Apa tu? Bala yang berduk berlaku di situ, di sini, Dua perkara. Yang pertama sekali Allah Ta'ala nak uji. Setakat manakah manusia tu dapat sobar. Yang kedua, kemungkinan berlakunya di situ banyaknya maksiat. Sebab tu Allah Ta'ala waktu ngebala. Pak kalau kita tengok keadaan sebenar pada hari ini, jelas manusia banyak maksiat. Pak kita kena yamrap katanya, dunia sudah pun tua dah. Bila dunia tua, yang mula gonyek, Gonye go tu gonye gonye support dengan orang. Apabila dah tua pak mula sakit orang. Lenguh kau tu lenguh kau ni. Dunia pun dekat-dekat dengan nak berlaku kiamat dah. Maka banyaknya berlaku gepa bombing. Go tu gani go tu gani. Tapi hak pentingnya manusia itulah. Dok buat perkara-perkara yang durhaka kepada Allah menyebabkan Allah waktu turun bala dan nak peracau manusia tu sendiri. Allah neh. Lepas tu bukan sehari dua dak. Galaknya Allah Taala dia dia nak buat sosok karuk ni panjang masa manusia tu duk buat maksiat karuk karuk karuk karuk akhir sekali om ya waktu turun bala dia hacau lepas tu bila kena bala dia kena belaka orang baik pun kena orang hak jahat pun kena mengikut niat masing-masing ning nabi ayat summa yub'athuna ala niyyatihim walaupun orang Setengah-setengah orang ia, ras, ia rayak katanya, eh kita tak ada duk terlibat, tak ada duk kiokong gapo ni dengan maksiat karut. Hak hak orang-orang duk buat kita orang berjuru, Selalu ibadat kepada Allah, kita ni orang soleh hari apa. Tapi dia kena, maka kena umumnya. Tak ada kira orang baik, orang tak baik. Kena belakang. Bala, gapo bombing, angin, ribut, boh besar. Ha tu? Jalan belakang. Pah, maksiat ni, jangan, jangan duk pahal katanya, zina saja dok. Jadi kira makin arak saja dah Bahkan semua hak manusia buat menyalahi dengan hukum Allah Taala, maka itu dikira katanya deraka dan maksiat belaka. Nanti tengok sikit-sikit lagi tabur-tabur duit. Masa nak lihat tang. Dan ni tak apa lagi. Ha tu. Lihat tang sikit lagi masya-Allah tabur duit. Sebab apa? Berubuk pakat nok kepada khisi. Nok kepada tamnain, gotu, goni, gotu, goni. Lepas tu mula ada kiah lalu. Mula ada kiah lalu. Ah, kok tu boleh, kok ni boleh. Dan ni tak apa lagi, tak gagal lagi. Dia sikit-sikit lagi. Dekat-dekat dengan lek tang ni, Masya Allah. Gagal lalu. Gogeng, gogeng, gogeng, gogeng, gogeng. Pakat kecek belakang. Tak apa lah ni. Tak ada orang wirwit, sore habuk orang mari sejik. Saya misal mudah-mudah. Terang mari sejik. Bawa duduk di tangga sejik, orang wirwit lima ratus mari. Tiap-tiap orang masuk sejik, bawa nak klik, ambil lima ratus. Lima ratus, lima ratus. Masya Allah. Kaya orang pergi sejik. Tapi buat apa boleh tak bagi masa-masa ni? Masa duk pawak pakatik, buat apa orang tak bagi duit? Tu tanda katanya orang hak tak reti hukum pun dia boleh fikir molek. Boleh fikir reti katanya. Macam mana? Buat apa abah tekah nak lihat tang tu? Orang tabur duit, ya tu wui seribu, ya ni wui banyak tu wui banyak ni. Lepas tu mula tanya hukum lalu, ustaz-ustaz, apa boleh nak makan duit tu? Wah, mula, mula belak kok lalu, nak buat kena duit dalam poket 4 ribu dah butir tu butir ni wi wi mestinya pakak ha, makan belakang, senyap katuk mulut itulah keadaan dunia pas bukan pak kita saja seluruh dunia orang guna duit belakang, katuk mulut orang ni katuk dengan duit tapi kadang-kadang tak boleh katuk ha tu gitulah nah tak ada nak panjang sangat tapi nak ayat katanya ingat molek tu hai dia, dia, dia nak peracur manusia tak ada lah sebab lain kecuali dengan sebab maksiat yang orang hidup buat lepas tu dia hantar dulu rasul ni nak ayat katanya adilnya Allah Ta'ala dia hantar rasul dulu sebab apa? sebab nak berhujah sikit lagi di akhirat Tuhan nak tanya rasul musapa ada lagi ajari amu kepada umat eh, atau kepada hamba aku rasul tiap-tiap orang pakat jawab yoo Sapa siap dah, royak dah, pesel dah. Ha tu barulah dia tanya umat pula. Rasul sapa dak lagi? Ha tu kalau dia orang dok gi ang lagi katanya tak ada rasul, tak ada tak ada kalau zaman-zaman lah ni tak ada tok guru, tak ada babo, tak ada ustaz. Ha tu tak ada arah. Tak ada arah. Ustaz dok mengajar penuh nah. Ni pagi-pagi lagi ni lepas dah semaya subuh terbuka dalam Facebook puluh-puluh orang duk taitot sok ngajar situ ngajar sini orang pakak duk ngajar tafsir ngajar hadis ngajar ugamu penuh zaman-zaman lah ni pah orang hak pasal taksir lagi kepada ajaran ugamu, duduk duduk lalang lagi cek katanya orang tu je lah dia taksir diri dia patana padahal orang duk ngajar penuh lah ni tak ngajar di masjid ngajar di tempat mana-mana tak mesti orang ramai dak ngajar sore sepanjang saya duk ayat acak-acak kali ngajar sore boleh Siapa pandai kecek, pandai royak, pandai baca, pandai hurai, pandai apa, sorang pun boleh. Tok tong depan kecek bobe bobe bobe bobe bobe bobe. Orang titam kadang-kadang beratus beribu. Orang tengok jonlang, orang pakak cegi tu gi situ situ ni nak ayat katanya alhamdulillah dunia zaman-zaman learning dah tak mesti katanya kena ngajar orang beribu duk depan baru nak naik semangat Tak, tak mesti itulah sapakanlah ajaran Allah ajaran nabi ajaran-ajaran yang ditulis oleh para ulama pada zaman-zaman dahulu dan zaman sekarang ni kita pakak-pakak sebar jadi umat kita pakak maju belakang nah patu kita kena minta supaya Allah Taala jauhkan kita daripada bala mari pula ayat yang ke-90 ha ni ha dunia ha dunia yang kita hidup atas dunia tu hai kepada kita ha ke dunia eh dan apa jua mata benda dan lain-lainnya yang diberikan kepada kamu maka adalah ia merupakan keseningan hidup dan perhiasannya dalam pada itu apa jua yang ada di sisi Allah yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat adalah ia lebih baik dan lebih kekal maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya ni Allah rayak, Allah tanya. Tanya lagi mana? Ya rayak mula-mula. Apa sahaja yang aku beri kepada kamu adalah semua tu adalah apa? Merupakan kesenangan hidup dan perhiasan. Mata'ul hayati dunya wa zinatuha. Tuhewi kepada kita dah kesenangan Alhamdulillah. Siapa senang kena syukur banyak. Siapa tak senang pun kena syukur. Ini menjadi kewajipan bagi setiap orang kena syukur terima kasih kepada Allah. Allah beri kepada kita kesenangan dengan harta benda, anak, ada tanah, ada rumah, ada gotu, ada gani. Tapi kita kena ingat katanya ini adalah merupakan kesenangan di dunia yang sementara. Jadi perhiasan, jadi kurang peradab. Lah. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala wa ma indallahi khairun wa abqa tapi di sisi Allah taala hak dia sedia kepada kita kesenangan kebahagiaan eh, khairun lebih baik wa abqa lebih kekal hak itulah kita ambil dunia sebagai getok untuk kita gisne di akhirat jangan tahu dunia jangan tahu getok kerak getok nak pergi lagu mana tak boleh pergi dunia ni Allah Alam lah saya tak berasa bukit bukit hadith. orang-orang Arab yang katanya ad dunia mazra'atul akhirah Allah Alam lah tak biasa temung lagi dalam hadith. dunia adalah tempat bercocok tani untuk nak pergi ke, ke akhirat Nabi sendiri biasa sebut dalam satu satu luhai yang Nabi sebut Allahumma La aisha illa aishul akhirah. Wahai Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan di akhirat. Satu kali Nabi saw tidur qailulah. Tidur sebentar di tengah hari. Nabi tidur ni atas apa? Atas tikar. Tika pula Masya Allah Tika tebal Dalam bahasa Arab dia panggil leaf Layofo Leaf Artinya tika Kalau orang zamin, Dulu-dulu dia buat daripada apa Kue apa Gitu Pohon kue Tebal Nabi tidur tu sehingga nampak bekah di tubuh Nabi. Sahabat Nabi apabila tengok macam tu, giroyak kepada Nabi, Nabi, kami nak sepakat beli lembek hot tebal-tebal kepada Nabi nak tidur sedap supaya kita bila kita pergi rumah Tok Guru rumah babo rumah gapo. apa nak berasa nak wi ke dia nak wi ke tu nak wi ke ni anak-anak murid berasa nak wi kepada Tok Tok Guru kalau kita kiyah dengan zaman dah ni sahabat apa lagu tu lah royak kepada Nabi Nabi royak dak dak dak. tak ginilah tempat tidur aku aku senir Aku ni banding supa dengan orang duduk di dalam perjalanan ni nak pergi ke satu tempat, lepas tu pergi teduh sebentar di bawah pohon kayu. Ha tu, tu Nabi Wak misal mudah-mudah katanya, dia ni supa dengan orang duduk di dalam dentang. Nak pergi jauh lagi, tapi singgah sebentar di bawah pohon kayu, lepas pada tu nak pergi. Tak ada nak duduk lama duduk di bawah pohon kayu. Siti Aisyah radhiyallahu anha sendiri, rakyat katanya, aku duduk dengan Nabi sejak daripada malam yang pertama sampai ke Nabi mati. Tidak tertika tu. Tak ada lemak. Ni nak ayat katanya tak. Nabi hidup riap ngai. Lepas tu dia faham, dia reti katanya. Bukan dunia ni tempat dia. Lepas tu bagi orang yang pasang Nampak katanya nak kepada ke dunia eh doa dunia dunia dunia dunia la ilaha illallah sehingga tak nampak akhirat. Hidup dia otak dia hari-hari dunia. Dunia hari-hari la ilaha illallah. Tak gambar ha kubur, ha akhirat macam mana. Ha ni perlu semula ubah semula dah, ubah semula, fikir semula, yon semula. Ha hidup kita ni kita satu hari nanti kita kena mati. Kita kena mati. Kita kena duduk dalam kubur lebih lama daripada kita duduk di, di, di atas muka dunia lagi. Selama mana tak kiamat, maka selama itulah kita kena duduk dalam kubur kita. Apatah lagi kita kena bakit sekali belakang. Mat, orang yang mati buri buri ribu tahun lepas dah. Bakit sekali belakang. Sekali dengan kita pergi kepada satu tempat. Hal ni perlu kepada kita ubah semula, fikir semula gapo ke persediaan kita untuk akhirat. Nabi ada wayak di dalam satu hadis. Nabi katanya Wallahi mal hayatud dunya fil akhirati illa kama yaghmisu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur madza yarji'u ilayh. Demi Allah Tidaklah kehidupan di dunia banding dengan akhirat adalah seperti seseorang ambil jari tangi dia, dia pergi celup di dalam air laut. Lepas tu, bila dia akak naik, air laut hok lekat di jari dia tu. Itulah Nabi ayat katanya, tu hewi dunia secara tu. Cuba kita gambar eh. Hak kita duduk nok seluruh dunia ni, go to go ni, go to go ni, banding supaya dengan air hok duduk di hujung jari kita lah. tu tu hewi kepada semua manusia hidup di atas muka dunia air setitik yang lah. duduk dekat di jari hujung jari kita lepas tu yang akhirat sikit lagi Masya Allah banding supornya lauk yang sangat luas sebab tu serenuh-renuh orang alim iaitunya orang tahu katanya akhirat lebih baik daripada dunia. Ya tu orang alim dah tu. Gambar eh? Ambil perayuk ni mudah-mudah. Serenuh-renuh orang alim, orang yang tahu katanya akhirat lebih baik pada dunia. Ya tu orang alim dah tu. Tapi kalau sekiranya ilmu banyak secara mana sekalipun, cerdik bijak. Duk pahal katanya dunia. Dunia, dunia akhirat tak nampak sikit habuk lah, tak, tak tak nampak sikit habuk lah, ya tu adalah orang bodoh sebab apa sebab dia tak nampak akhirat dia tak reti ha akhirat bila orang nak reti ha akhirat dia kena reti Quran kena reti sunnah nabi kena reti cara hidup yang sebenar sebab agama tu adalah peraturan hidup yang Allah Taala atur nabi atur nak jadi semua manusia betul molek reti faham eh? amal jadi orang takwa kepada Allah lah. Nah, eh, manja sikit pagi hari ini. Mudah-mudahan eh, dengan kebaikan hidayah daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mudah-mudahan Allah buka beri hidayah dan keberkatan kepada kita. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.